Hola amigos, ¿qué tal? Soy María. En el video de hoy te voy a enseñar a cómo colocar en modo de reparación la impresora F570. Quédate hasta el final y te diré paso a paso qué hacer. Paso 1. Conecte la impresora a la corriente pero sin encenderla. Paso 2. Presionar con un dedo en el centro superior de la pantalla, luego pulsar el botón de encendido y esperar a que la impresora se encienda. Paso 3. Aparecerá una pantalla negra con un menú. Presionar en el centro de la pantalla para acceder a la opción Modo de reparación. Paso 4. Esperar unos segundos a que se inicie la impresora. Una vez iniciada, la impresora quedará en modo de reparación. Gracias por ver el video. Si te gustó el video, dale clic en me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos. Si deseas mantenerte en contacto, contáctanos por WhatsApp al número que ves en pantalla. Nos vemos pronto.